ковидын дараах аутизмын синдромын өвчлөл болвол маш их нэмэгдэж байна гэдэг ийм мэдээллүүд байна. За үүнтэй холбоотойгоор та бас шинэ мэдээлэл өрөхгүй юу? За за дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага судалгаа ерөнхийдөө чиг гарчжээ. За энэ ковидын дараах пост вакцин синдром, пост ковид синдром гэдэг энэ ялангуяа микроны дараа хүүхдүүдийн өвчлөлт, хүүхдүүдийн зарим нь бол мартагдчихсан өвчин хүртэл одоо сэргээд 20-оос 3 заавал 3-аас 4 дахин ихсээд ингээ гараад ирсэн. Энэ бол одоо үр хөврөл үр дагавар ижилхээсээр аргагүй болж байгаа юм байна. За сүүлийн үед бол хүүхдүүдийн өвчлөлийн талаар бол маш их ярьж байна. За элэгний гепатит гэж бага ярьсан, арьсаар туурдаг салам найлаач байж коко янз янзын мөгөнцөр энэ юмнуудын талаар их ярьсан. Одоо э, аутизм э дятесийн талаар их ярьж байна Тэгээ автизмыг би нэг товчоо хэлий зүгээр дэлгэрүүлж ялх цаг алгаа зөв гол нь диатезыг л ярих шаардлагатай болчиход байна. За автизм гэж ер нь юу юм бэ гэхээр автизм чинь генетикийн өвчин шүү дээ. Автизм чинь бол удамшлын өвчин биш. Генетикийн э, гений өөрчлөлттэй хөөгд гарч байна л гэж ингэж ойлгож болно. За аномалч гэж амьдрал дээр ярьдаг аномали гэдэг янз янзын аномалтай хөөгдөд гардаг шүү дээ. Одоо 20 гарам дутууч гэдэг хоёр ороо нийлцсэн ч гэдэг юм өрөөс нүдтэй ч гэдэг юм сайн маяг. Энүүтэй л нэгэн адил аномал ганц аномал нь тархиндаа л байгаа. Тархины эдээс бүрэн 100% төлжиж боловсрч хамжааг байхдаа төрдсөн учраас аутизм байж шүү дээ Аутизмыг бол ойлголтын зөрүү байна байна. Аутизмыг чинь өнөөдөр хүртэл бол синдром гэж бас тооцохгүй байсан шүү дээ. Тэгээ аутизмын синдром гэдэг сая асуулт бас тэг тавигдж байна. Энэ бол зөв. Ягаад гэвэл дотор нь гурван төрлийн синдром байгааг одоо эрдэмтд илрүүлж ах шиг байна. За гуруулан Австрийн э, Австрийн эрдэмтэд психиатруудын улам психиатруудын нээсэн тийм синдромуудыг дахиж гаргаж ирж байгаа юм байна. Тэгээ ер нь бол Австрич нэг Австрийн эрдэмтэд 2018 онд бид нар хувьсгал хийсэн автоматизмын талаар чиглэлэр гэдэг нэг тийм концепц яриад байгаа. Тэр нь сайн мэддэхгүй яг шинжилгааны нууцлал байдаг л байх л та. Тэгэхээр гинтгэн нөгөө хорт авдрын кодны эхлэл гэдэг шиг ингээ хэлэгдэх байх гэх ийм найдвар бас байгаа. Тэгэхээр ямар гурван синдром байна вэ гэхээр нялхсан синдром гэж байгаа. Энэ бол ерөөсөө кандрын синдромоор таанар гэдэг нь австрид Ганнерын синдром гэдэг тийм синдром байна. 1-5 нас хүртэл гол илэрч байгаа. Ер нь аутизм бол шууд ихэс төрхтэй илэрдэхгүй зүгээр л өгд гараад ирдэг. 2 3 4 насны дээр илэрээд гараад ирдэг юм өвчлөлтөө юм синдром. За тэр Ганнерын синдромоос гадна Аспергер гэж энэ синдром гэж байна. За тэр нь бас австрик гэдэг. Тэр нь бол нэг л юмыг давтаж хийгээд байдаг хүүхдүүд Тэрнээс өөрөөр мэдээллийг хүлээж авдаг өөрөөх л доторх програмаар явдаг ийм синдромнууд байгаа. За э, доктор Эратагийн синдром гэж байгаа. Эратагийн синдром бол ерөөсөө э, зүгээр өөрөө ярихтаа зөв зүгээр эрүүл мэн шиг ярина. Эрүүл хөвгтүүд яг л ямар ч ээрэ мээрэ байхгүй, ямар ч илүү хөдөлгөөн байхгүй ярина. Гадны гадны мэдээллүүд ээж авдаг тийм синдром байгаа. Энэ мэдрэлийн синдром гэж нэрлэж байгаа. Энэ бол нааштай эмчилгээтэй ийм синдром. Тэгэхээр аутизм бол 100% эмчилгээгүй гэдэг одоо догматик ойлголт. Энэ бол хоцрогдсон ойлголт болж таарч 20 30 жилийн өмнө хомлож таарч. Тэгэхээр аутизм бол ямар ч байсан бүрэн хэмжээгээр биш ч гэсэн зарим хэсэг нь эмчилгээтэй байна. За дөрвөн төвшин байдаг. Дөрвөн төвшин хилээд өчөө энэ эцэг эхчүүд хэрэгтэй юм байлээ. Нэгдүгээр төвшин гэхээр эцэг эхчүүд хүүхдүүдийн аутизм ямар төвшөнд байна, ямар хөнгөн байна, хүнд байна гэдэг яаж мэдэх вэ? Энэ дөрвөн төвшингээр л мэднэ. Нэгдүгээр зөвшин бол айцын төвшин гэж байгаа. Зарим хүүхдүүд айцтай. Одоо над ирсэн тэр бичлгүүдээс харахад ерөөсөө бүх юмнаас айдаг тэр хүүхдэд айхгүй юм гэж байгаа. Биэнд нь гар өрхөөр хүртэл айгаал орилол гүйцдэг цаашаа. Тэгэл айцгүй байхдаа бас юм өргөж уунам нэр аюултай дөрөв настай хүүхдийн бичлэг байж байгаа. Тэгээд э, энэ бол айцын синдром. Энэ бол айцын синдром бол хамгийн хүнд аутизм энэ эмчилгээ байхгүй тэр илэршилт ч гэсэн бас төвөгтэй тэр э, төмөдрлийн системийн зочрох гэдэг л ийм концепт ийм эмчилгээний чиглэл бариад байгаа шүү дээ Европ орч. Тэрүүгээр харин яад илэршт юм уу? Тэрийг бол би сайн мэд илэршил илэрш илэрших ёстой л гэж бодож байна. За хоёрдугаар төвшин бол тэр аа э, өөрөө гаднаас мэдээлэл хүлээж авахгүй ч гэсэн аа өөрөө бас нэг жоохон ингээд юмаа илэрхийлэх гээд илэрхийлэл нь тэр эсэргүүцлээр гарч ирдэг. Бүх юмыг эсэргүүцдэг. Тим хөөгдөд эсэргүүцэхгүй юм гэж байхгүй. Орчинтойгоо адаптац байхгүй зохицохгүй. Ерөөсөө аутизмтай хөгжиж орчинтойгоо зохицдгүй өвчнийг л хэлдэг шүү. Орчин дандаа буруу байдаг. Өөрөөс нь бусад бүх хүн мэдрэлээс оогтой өвчтэй тэгж тусгадаг. Тим тархинтай кодтой өөрөө өвл ирүүлэх. Яг л тэр чинь аутизм байхгүй. Аудо. Өөрөө өөр өөрөө өөрийгөө өвчлүүлдэг өвчин гэсэн. За тэр эсэргүүцэл нь бол их сонин ерөөсөө одоо өөрийнх нь хийж байгаа юм юм уу өөрийнх нь арга шиг өөрийнх нь тэр үйлдэл хөдөлгөөнийг хориглосон болгоо байсан гэж хэлдэг. Энэ бол эсэргүүцэл эсэргүүцэх синдромтой хөгдөд байна. За дараагийн төвшин. Дараагийн төвшин бол хал болвахтай өрхөө л юм хийгээд байдаг уурлаад илүүдтэй хөдөлгөөгээд төсөөд болоод байдгүй. Эхний хоёр нь бол бас нэлээд нааштай жоохон төвлөрөл явагдаад байдаг тархинд нь тийм хөвгтүүд байна. Тэр бол өрөөндөө ороод жоохон томлохоор өрөөндөө ороод одоо суучин өөрхөө л юм тэр юм өрд юм уу, юм ойшд юм уу, юм сурд юм уу яад тэр юм аа л хийгээд ингэж яваад. За дараагийн э, синдром байна. Дараагийн синдром төвшин тэр хөвгтүүд бол бас нэлээд найштай гадаас мэдээлэл хүлээж авахгүй ч гэсэн э, өөрийнхөө мэдээлэл дээр бол онцгой хөгжсөн хөгжтэй байдаг. Өөрөөр хэлбэл англиар яддаг үг төвчлэг гэсэн. Одоо англиар л яриад цэвэрхэн ярьдаг. Дээд зэрэгээр дээд зэргийн төвшөнд хийжэл өөрийнхөө юм. Гэхдээ тэр юуны тухай яриад байгаа яах гэж ярьж байгаа мэдэхгүй. Тийм э, мэдрэмж байхгүй, тийм код байхгүй. Орчинтойгоо харьцаагүй учраас орчны мэдээлэл үлээж авахгүй шүү дээ аутизм. Гэхдээ тэрийг бол одоо эмчилгээ биш зөв хөгжүүлэх тийм чиглэлээр эрдэмт баримтлаад байгаа шүү дээ ямар нэг юмар ингээд тренинг хийлэгдэг, дасгалжуулдаг. Яг тэр дасгалжуулсан юм бол маш сайн хийдэг. Тийм байдалтай активизм байна. За хамгийн сүүлийн дөрөвдүгээр төвшин бол хөнгөн төвшин гэж манай монголчууд хэлээ сурцсан байлээ. Энэ бол яг зүгээр л хөвгтүүд чи зүгээр л юм. Ямар ч акцент байхгүй, ямар ч хэлээ элдв хангаа тийм үг хэлний юу байхгүй, хөдөлгөөн зүгээр ганцхан гаднаас мэдээлэл хүлээж авдаг мэдээж хэрэг автизмтэй ч гадны мэдээлэл хүлээж авахгүй шүү дээ. Тэгээд тэр бол бүх юм бас л хаашаар гэдэг. Одоо над нэг ичлэг байна. Ээж дээжээ гэдэг цэв цэргээж. Ээжээ энийг ягаад буруу газар тавьчихсан бэ? Телевизээр хараад хэлж чад. Тэр хүүхдээ хэрвээ телевизээр шалан дээр авах хэвээр. Тэгээд бүх юм буруу, бүх юмны байрлал, бүх юм хүний ярьж байгаа яриа дандаа буруу, буруу байдаг тэр хүүхд. А тэр бол мэдрэлийн авч хийсэн мэдрэлийн сэтгэлийн хоёр тал тэр төрүүчиг нь бол дандаа нэг сэтгцэн аптизм байсан. Энэ бол мэдрэл ялгаатай шүү дээ. Тэр тэр бол нэлээд найртай аптизм тэр бол эмчлэгдэнэ гэж. Ер нь одоо дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын тэр групп эрдэмтдийн концепц тодорхой болчиход байгаа шүү дээ. Эмчилгээгүй өвчин гэж юу вэ? Тим юм байхгүй. Харин эмчилж чадахгүй төвшин л гэж байна. Тэгвэл бид өвшнгөл дэвшлүүлэх ёстой ш тэрийг эмчилгэж ёстой гэдэг ийм э, концепц руу орчод байгаа ялангуяа энэ ковидос хойш эмчилгээг маш сайн судалж байгаа одоо тэр вакцины хараас үзэлтгэ болчих тэр өөр талбар салбар гараад ирж ш